Un Ratoncito le gusta danza cuando ESTUDIO en la escuela. Pajarita se de botín cuando visita a su abuela. Si necesita una amiga, debe hablar con ratoncito. Si quieres ser mi amante, debe ser alta y delgadita. Lunes, martes, ratones, pez. Miércoles, jueves. Dead.